Episode 5 dan 6 drama hometown Cha Cha Cha kembali membuat penonton tersenyum-senyum dengan hubungan antara Hong Do Sik dan Yun Hye Jin. Terutama pada saat mereka berlarian dan bermain hujan di pantai membuat hampir semua penonton tersenyum-senyum. Seperti dugaan hubungan antara Hong Do Sik dan Yun Hye Jin pada episode 5 dan 6 tak berjalan lancar. Hal ini karena Hong Do Sik tak jujur kepada Hye Jin terkait ciuman yang mereka lakukan pada malam saat minum wine. Hong Dosik merasa takut jika Hye Jin akan berubah jika mengingat tentang ciuman tersebut, dan hal itu yang membuatnya kemudian berbohong dan mengatakan tak ada hal yang terjadi pada malam itu. Namun sayangnya Yun Hye Jin yang sudah mulai baper mengingat terkait ciuman yang mereka lakukan. Hubungan mereka pun menjadi pasang surut setelah itu dan bahkan sempat tak menyapa satu sama lain. Pada akhirnya mereka kompak kembali untuk membantu Ojuri untuk memenangkan festival bernyanyi. Setelah mereka berbaikan dan melihat kembang api bersama, tiba-tiba senior yang sangat Hye hormati muncul dan menolong Hong Dosik yang hampir terjatuh ke laut. Dengan cepat Yun Hye menyadari jika orang yang menolong Dosik adalah Ji Sung Hyun seniornya. Ji Sung Hyun juga ternyata telah mencari Yun Hye sebelumnya setelah tak sengaja melihatnya di desa Gongjin. Yun Hye Jin sepertinya akan sangat terkejut sekaligus sangat senang setelah mengetahui jika Hong Do Sik dan Ji Sung Hyun saling mengenal satu sama lain. Sama halnya dengan Yun Hye Jin, Hong Do Sik pun pasti tak menyangka jika Ji Sung Hyun mengenal Yun Hye Jin begitu juga sebaliknya. Setelah itu sepertinya mereka akan mengadakan makan malam bersama setelah festival bernyanyi tersebut dengan semua warga Gongjin. Hong Do Sik sepertinya akan sedikit malu dan kesal, selama ini menganggap Ji Sung Hyun sebagai YouTuber mukbang yang tidak terkenal, setelah mengetahui jika Ji Sung Hyun sering muncul di TV. Semua warga Gongjin berfoto bersama Ji Sung Hyun dan bertanya pada Yun Hye Jin bagaimana mereka saling mengenal. Selanjutnya Ji Sung Hyun dan Yun Hye Jin pergi ke rumah Hong Do Sik untuk minum bir dan menghabiskan malam. Saat Ji Sung Hyun pergi ke toilet, Yun Hye Jin meminta kepada Hong Do Sik untuk tidak berbicara apapun tentang mereka berdua terutama tentang ciuman itu. Hong Do Sik sepertinya menolak namun Hye Jin tetap memaksa. Lalu tiba-tiba Ji Sung Hyun datang dan mengagetkan mereka berdua. Yun Hye Jin sepertinya akan terjebak dalam pilihan yang sulit antara memilih Hong Do Sik atau Ji Sung Hyun. Selanjutnya Hong Do Sik akan mengajak seorang wanita ke rumah nenek Gamri, namun sepertinya nenek Gamri tak terlalu suka dengan wanita yang dibawa oleh Hong Do tersebut. Sepertinya wanita tersebut adalah orang dari stasiun TV di mana Ji Sung Hyun bekerja. Dan mungkin saja Hong Do membantu wanita tersebut untuk meminta izin kepada nenek Gamri agar diizinkan syuting di sana. Karena Ji Sung Hyun hanya akan melakukan syuting di rumah nenek Gamri saja.